Når du har åbnet Cura, så starter du med at hente din STL-fil ind i programmet. Klik på Load. Find den fil, du vil bruge. Og hent den ind. Du har forskellige muligheder for at bearbejde din fil. Du kan rotere den. Du kan skalere den. Og du kan spejle den. Til venstre i menuen har du desuden mulighed for at indstille dit print. Du kan f.eks. bestemme lagtykkelsen. Den står til 0,1 mm. Øger du tykkelsen, bliver printet grovere, men til gengæld går det hurtigere. Under Fill Density kan du bestemme, hvor meget af din model, der skal være øh, fyldt ud med plastik. 100% giver en helt massiv figur. Og under temperaturen vil jeg anbefale, at du bruger 220 grader. Det har jeg gode erfaringer med. Læg mærke til, at du her får nogle oplysninger om dit print. Dette print det tager 7 minutter, bruger 38 cm filament, og du bruger 1 gram. Øh, klik så på knappen heroppe, Print with USB, og så får du det her vindue frem. Hvis det her vindue ikke kommer frem, så gå op under Filer, Preferences, og så sikre dig, at det er den her Pronterface UI, der er sat til. Med øh, det her vindue, der kan du styre din printer. X-aksen, Y-aksen og højde. Det, der er godt at gøre her, det er, at du øh, trykker på X og derefter på Y og så er den i sin startstilling. Du har desuden mulighed for at indstille temperaturen. Nu indstiller jeg den på 230 grader. Nej, 220. Og så stiger temperaturen lige så stille. Når temperaturen så er ved at komme derop af, øh, så kan jeg skifte filament så gælder det om at ramme hullet her. Sådan. Og så presser jeg simpelthen igennem. Og så kan jeg se, at der kommer filament ned ud ned i bunden. Det vil sige, at det er fint. Så lukker jeg bare af der. Så kan jeg fjerne det her lige så forsigtigt. Godt. Så har jeg skiftet filament, og den er egentlig klar til sit print. Og det jeg så egentlig bare gør nu, det er at klikke på print, og så går printet i gang.